Bună ziua! În acest video o să discutăm, o să continuăm de fapt discuția despre aerul fals. Avem acest uh, Husqvarna uh, 236 ce am uh, verificat-o, o să vă punem acum uh, pornirea din clipul anterior și să vedeți ce simptome are și o să o desfacem să vedem pe unde trage aerul Ok, începem. Îi dăm capacul jos. Așa o să desfacem carburatorul. Aici avem filtrul de aer. Da, îl desfacem. Așa. Apoi avem uh, carburatorul prins aici jos. Dar pentru a ajunge acolo trebuie să desfacem. Trebuie să desfacem talp talpa împreună cu mânerul. Ok, acum putem să îndepărtăm mânerul. Mai avem pârghia de accelerație. desfacem plasticul acesta de protecție. Care este prins aici, o desfacem ușor. Și apoi desfacem protecția și avem acces la șuruburile de prindere. Două piulițe Mai avem aici un Torx la fel. Desfacem și pe acesta. Așa, și acum iese adaptorul de la filtru de aer. Așa, îi scoatem firele de la aprindere. Desfacem butonul de on-off. Așa, scoatem adaptorul. Da? Și aici avem carburatorul. Scoatem carburatorul. Așa, aici avem galeria de admisie, garnitura, așa, și vom uh, sufla să vedem pe unde răsuflă cu compresorul dat pe minim, pe o atmosferă, sau puteți să-l suflați cu gura, cu ce doriți dumneavoastră și ascultați. Dacă nu vă dați seama, uh, o să luăm un, uh, un spray de geamuri, Uh, pentru a vedea exact pe unde răsuflă. Uh, de asemenea, să aveți grijă ca pistonul să fie sus. Vă uitați pe admisie. Ok, deci uitați pistonul. Trebuie să-l ridicăm. Gata, acum. Ca uh, compresia să, să o băgăm în carter, să vedem dacă face compresie în carter sau răsuflă okay. pe undeva. Acum cu compresorul o să Uh, astupăm cu degetul prima oară uh, aici și aici, iar uh, cu compresorul vom băga pe partea de sus. Se aude că, se aude că răsuflă pe undeva ok? Se aude că răsuflă pe undeva prin partea aceasta pe la volantă. Uh, da, desfacem ca să vedem exact. Mai mult ca sigur s-a dus simeringul. Desfacem uh, capacul de la demaror să vedem exact ce se află demarorul. Așa, aici avem volanta. Da. Uitați că este o problemă la rulmenți. Nu știu dacă se aude. Avem joc în rulmenți. ce se întâmplă când avem joc în rulmenți? Hmm, haideți că o să luăm un uh, ambielaj nou și un simmering să vă explicăm exact ce fenomen ambielaj se petrece. și un simmering nou, ca să vă arătăm exact ce se petrece. Deci, simmeringul etanșează pe ambielaj și în momentul în care se învârte, simmeringul rămâne la fel uh, etanș de jur împrejurul ambielajului. Acum, în momentul în care avem uh, joc în rulmenți, automat ambielajul nu se mai învârte rotund și simeringul uh, fiind pe loc, stând pe loc, automat uh, se, se îndoaie buza aceasta de la simering și scapă comprese pe lângă el. Cam uh, asta se întâmplă și la drujba noastră. Mai mult ca sigur, din cauza aceasta s-au dus și simeringurile. De obicei, când se duce rulmentul, se duc și simeringurile. Fie din cauza jocului, fie din cauza că ă, se calează, se încing foarte tare și afectează materialul din care este făcut simeringul. Acum o să desfacem mai departe să vedem ce se întâmplă exact. Ok, desfacem piulița la volantă. Acum vom depresa volanta. Mezeală. Da? Deci clar de aici este problema. Și jocul Acum se aude mai bine, cred. Da, deci aici avem problema. Vom lua legătura cu clientul și vedem ce hotărăște. Ok, mai departe o să desfacem cilindru pentru a schimba rulmenții cu simeringurile. Să desfacem partea dinspre ambreiaj. Așa, după ce am îndepărtat, o să desfacem ambreiajul, punem blocatorul. Așa, acum ambreiajul se desface în sens invers. Are și săgeată pe aia. Off. Așa, aici avem pompa de ulei, o vom scoate și pe aceasta. Ok, mai departe desfacem pompa de ulei. Ok, scoatem pompa. Așa. Scoatem și tabla de protecție. Ok. Am scos și tablița. pompa. Ok. O vom curăța și pe aceasta. Pare ok la prima vedere. Așa, curățăm bine și revenim. Ok, mai departe desfacem și eșapamentul să ne fie mai ușor. ok. Mai departe avem două șuruburi am eliberat și eșapamentul da, acesta este cilindrul așa, mai avem de desubt 4 șuruburi ce țin desfacem și pe acestea ok, am desfăcut cele patru șuruburi, acum cilindrul, ok, îl ridicăm ușor în sus, da, gata, acesta este cilindrul, aici avem două plăcuțe de, de care vin pe o parte și pe cealaltă, da, îl curățăm bine și revenim. Ok, acesta este ambielajul cu rulmenții da? ce trebuie schimbați. Da. Ia uziți-l. Este dus. Și la fel și acesta mai mult ca sigur. Uh, o să-i schimbăm, o să punem unii noi. O să curățăm bine și semicarterul și cilindru. cilindru este ok, l-am inspectat, arată bine. Așa, o să schimbăm uh, segmentul, deoarece vedeți a pierdut compresie, s-a fumat pe, uh, de la segment în jos. Asta se întâmplă atunci când pierde compresie segmentul. O să schimbăm și segmentul și revenim. Ok, am pus rulmenții noi, am curățat bine semicarterul, am uns uh, pistonul cu ulei, am dat cu mastic pe cilindru, acum venim cu cilindrul pe poziție, segmentul este pus deja și uns cu ulei și venim cu cilindru pe poziție. Ok, îl așezăm ușor pe poziție. Da. Gata. Acum îi punem cele patru șuruburi. Ok, am strâns cele patru șuruburi. Acum învârtim la mână să vedem cum se învârte. Da, facem o tură. Da, este în regulă. Ok, putem să continuăm montajul. Montăm piesele în ordine inversă față de cum le-am desfăcut și apoi o să pornim. punem și volanta, pe partea aceasta. Ok. Mai departe, partea de la, de la ambreiaj, pompa de ulei, ok, apoi oala, șaiba, saboții, Așa, punem blocatorul ok. Așa. Lanțul. Ok, lama. capacul de la ambreiaj Ok. Terminat și pe partea aceasta. Să punem și demarorul. ok. Asta se pune în sita aici, în față. Așa, acum mai avem de pus admisia. Trebuie să scoatem blocatorul. Așa. Îi punem garnitura. Mai punem o garnitură, să fim siguri. Ok, apoi carburatorul. Ok, punem pârghia de șoc cheia de la accelerație. Așa, carburatorul la locul lui. Apoi adaptorul de la filtru de aer. Ok, cele două piulițe. powder. Proszę, buzia. aqui. mai departe stopul, butonul de stop, on-off. Ok, o prindem cu șurubul. Ok, totul este funcțional continuăm montajul. Ok? Gata, acum o vom porni să vedem cum uh, se aude. Ok, haideți să încercăm să o pornim. Am ursăm, tragem șocul. Ok. Se pare că Lama merge foarte greu. Da. Și din cauza aceasta nu-i de voie să merg. Ok, de să vă arăt ce se întâmplă aici. Uitați-vă cum merge lanțul acesta. Ok, uitați cum merge lanțul acesta. La un moment dat se și blochează Deci, este problema. Îl vom da jos. observați, uh, rulmenții probabil s-au dus chiar din cauza acestei lame. Se încinge foarte rău din cauza acesteia și automat se încinge toată drujba, inclusiv rulmenții. Rulmenții sunt primii afectați. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.